Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick it. Milo, per favor, una mica de silenci. Però, profe, si no estava... No, no estaves, no estaves. Mira, ja que estàs tan motivat, per què no vens i mires l'ordinador? Que no sé què li passa que fa el monitor al ruc. Jo? Jo per què, jo? Sí, sí, sí. Què? Què passa? No tan modernito, tu? No us costarà arreglar-me'l, no? Sí. Va, ah, vinga. Sí. Va. Eh, tranquilo. Eh, jo, jo, si vols, et puc ajudar, profe. I tu? Sí, jo. Ah, home, vull dir que cansat, vull dir que t'ha ensenyat algú o tu tens germà que t'han ensenyat, no? No, però se'm dóna bé la tecnologia. Mm. No, no, però fes, fes-ho. No, no, no, però fes, però si jo sé, perquè no et puc ajudar jo. No, no, que encara el fotràs bé. Va, Milo, surt. Què? Eh? Però si jo sé aquestes coses, si li vaig arreglar l'ordinador l'altre dia a l'Ara. No, va. Sí, profe. Ei, controla, controla más que yo, ya te digo, profe. Controla más que yo. Sí, mira, no en sap. Sí? Vés a compte, eh, que això és una prèvia que val diners. Vale, vale. retallades més falta que comprem una altra. Buah, però, però mira. A mi me da miedo, profe. Vés a... Ja està. Ah, c'è solo la fecciolo, no? E... Continuiamo. Eh, eh, eh. Technologic, technologic, I abuse it, break it, fix it, crash it, change it, now upgrade it.